кайыктан куткаруучу тегерекче бөлүнүүдө анын ылдамдыгы агымдын ылдамдыгы менен кайыктын ылдамдыгы куткаруучу тегерекчеге жээкке салыштырмалуу аз кайыктын кыймылынын багытын өзгөртөлү кийинки куткаруучу тегерекче кайыктан бөлүндү бул учурда кайыктын ылдамдыгы куткаруучу тегерекчеге салыштырмалуу кайыктын жээкке болгон салыштырмалуу ылдамдыгынан көп